А, э, Дискокомпакс Макс Digital представляет упаковку фирменного компакт-диска Дриптиатор Метрополис. Музыка играет Торн Апарт, Киевальд. Вчерашняя репетиция. Вот, ну, берем для этого, значит, Диск все с ним окей, в порядке все. Фирменный на заказ. Кулечек вот такой. прятать его. Давайте прячем вот кулечек. моторе камера зарядилась. Вчера на репетиции снимал вот <coughs> звук. Вот такие в коробочках ты будешь получать диски. Если диск один, то коробочка такая. Если больше, то коробочка будет приблизительно вот такая. Коробочки вот такие. Ну вот. Ну все. То есть там он запакован и знаю уже еще картон. И нормально все Все. Подписывайся на мой канал, заказывай диски. Диски на заказ. Покупай диски, покупай мерч. Вот, кстати, будет сейчас реклама. После этого видео будет реклама моего мерча. Хигевальд. Cybermax Digital Production представляет <coughs> футболку Киевальт. Производство все размеры есть. Делаем на заказ размеры, да, вот. Балахоны, шапочки с логотипом Киевальт на заказ сделаем. No problem. Цена 40 евриков. Да, цена такая высокая, но зато будет эксклюзив у тебя. Вот. Сори, <coughs>